было солнце на меди, Знамена развернуты семьдесят лет, Исполнилось нашей победе. Почти уже все под крестом и звездой Спасители белого света. Так время летит, но всегда молодой Останется наша победа. Так время летит, но всегда молодой Останется наша победа. Гвардейские ленты горят в синеве, И вспомню я прошлое, глядя, Как крепкой рукою в пустом рукаве Меня прижимал к себе батя. Ах, как я гордился отцовской судьбой На улицах майского цвета! Давно его нет, кто всегда молодой, Отцовская будет победа. Давно его нет, но всегда молодой, Отцовская будет победа. Но снова тревожно вдоль наших границ У века короткая память И ненависть черными крыльями птиц Все тужится небо расплавит. на земле, а не где-то. И вот потому-то всегда молодой останется наша победа. И вот потому-то всегда молодой останется наша победа. дети и внуки той битвы святой Живут на земле, а не где-то. И вот потому-то всегда молодой Останется наша победа. И вот потому-то всегда молодой Останется наша победа.